Tak? tak? Oczywiście, że będę oglądała. No a ja wszystko... y, no Mamy, no, mamy tak rozbudowanie jesteśmy mamy Tak? Jasia Cieszyńskiego, ja Bardzo zrobię, dobrze. Wyczek też, także. No, mhm. Musimy się spotkać, kiedy zrobić jakiś- wywiad. Proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo oczywiście. Co poniedziałek jestem. Y, macie panowie wszystkie te e, dane, no, pan Piotrek ma tutaj do, do moich asystentów, także umówimy spotkanie. Wszystkiego dobrego, zapraszam. Natalka, chodź, daj rączkę babci. Stój tu. Mam. Jaśkowi, Jaśkowi No jak było. No i masz tańsza długopis, no. Nie? Długopis na Oj nie, nie mam. Nie, że pan zaczeka. A, tutaj. Podpiszę mnie. Chyba nie mam. Nie ma.